rohani uh, eh, untuk hari ini saya akan menyampaikan sedikit atas sesuatu hal yang memang ada dan terjadi di permasalahan individual diantaranya adalah masalah pekerjaan yang dimana pekerjaan ini adalah sesuatu yang memang paling utama sedulur uh, sedulur bahwa di sini kita tidak bisa berhenti sesungguhnya goib itu tidak terlihat tapi nyatanya energi goib itu ada diantaranya untuk kebawahan asihan dan juga untuk eh, penutup rezeki yang dimana rezeki itu bisa ditutup dari orang-orang yang iri, dengki, bahkan ingin menjatuhkan. Sedulur, saya perkenalkan satu pasien saya lumayan lah uh, namanya siapa mas? Eh, mas Ari selama Mas Ari tidak bekerja apa yang dirasakan dan dialami hal-hal yang uh, sekiranya di luar nalar misalkan ada gejala dari penyakit atau dari pikiran bahkan nggak bisa tidur atau nggak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, Mas Ari ini mengalami apa saja selama tidak bekerja eh, yang Mas Ari alami? Nanti saya deteksi ya di penyakitnya ya, karena nanti uh, saya deteksi juga ini jenis penyakit medis atau non medis, gitu ya. Hmm, terus tapi emang kalau di pikiran itu perasaan emang mau kemana-mana tuh agak bingung gitu ngejalanin deh ya. jadi kayak linglung lah ya yeah. nah pada saat sebelum berhenti bekerja apakah ada sesuatu hal yang yang dirasakan sama Mas Ari ini agak sedikit malas agak sedikit kaget dan lain sebagainya bingung uh, apa pernah dialami nggak selama uh, Mas Ari bekerja selama bekerja enggak pas mau mau ah, dikeluarin tuh mau oh, itu jadi dipecat atau dikeluarin eh, eh dipecat atau mengundurkan diri dipecat tiba-tiba dipecat ya masuk. oh karena nah alasan nggak masuk itu uh, kenapa Mas Ari yang dirasakan sama Mas Ari sakit waktu itu oh nah kalau uh, coba Mas Ari uh, kan kakinya ke teteh saya sini saya akan mendeteksi jenis penyakit apa medis kah atau non medis Mas Ari ini sering mengalami dan tidak mengetahui penyakit apa yang dirasakan sama Mas Ari tersebut uh, di sini saya akan mendeteksi jenis penyakit apa yang dirasakan sama Mas Ari Bismillah lambung ya mas iya hmm. jadi saya mendeteksi ternyata uh, di dalam tubuhnya Mas Ari ini ada medisnya, ada itu penyakit lambung. Penyakit lambung. Saya akan menelusuri lagi ke sebelah sini. Kepala sering pusing ya, Mas? Nah, tapi pundak di belakang agak berat. Jadi di sini ada non medisnya juga jadi di sini ada non medisnya juga karena orang eh, ini kalau kata dia pernah berhubungan ketemu sama balik astagfirullahaladzim merinding saya kenapa sosok nenek-nenek ini adalah sosok kiriman mas Arif hmm. nah oleh suzon intinya saya dikasih ciri-ciri sama uh, makhluk tersebut bahwa yang memerintahkan si nenek-nenek ini insya Allah Mas Ari setelah nenek-nenek ini nggak ada Mas Ari tidak akan berat untuk melangkah mencari rezeki makhluk. kita minta sama Allah yang terbaik yakin dan uh, kalau pengobatan seperti ini kita nggak boleh ragu kalau sudah berani seperti ini berarti ingin di uh, netralisir ingin dibuang kenapa Mas Ari ingin kembali aktivitas seperti biasanya ya jadi di sini Mas Ari harus harus kalau udah dipegang uh, secara non medis kita yakin sama Allah Bismillahirrahmanirrahim perantara perantara siapapun yang memegang Mas Ari ya nah nenek-nenek di sini ngetawain aja uh, lagi tidur dan nenek itu datang ngetawain Mas Ari gitu. dia nggak ngomong apa-apa meremehin, ah lo sakit kan meremehin, ah lo sakit kan dia marah sih sama saya Mas Ari si nenek-nenek ini kenapa lo lo mau ngusir gue kalau menurut uh, apa ngobrol dan berpikir pemanain gue gitu nah sama saya lo mau pemanain gue gitu nah di sini saya kan hanya ngebantu karena memang anak ini tidak bersalah kamu diperintahkan dari mana siapa kamu tolong kembali kepada orang yang mengirim anak ini kasihan ya. jadi pas Ari jangan putus baca nas bisa baca nas ya kalau auzubillahi nas terus selamatkan kelebihan tolong mas Ari baca walaupun badan gak enak mau masuk kalau udah masukin nggak udah masukin nggak kenapa kenapa nggak usah ya nggak usah ya dari tadi dia minta masuk karena dia melawan saya oh, gitu. tidak mau untuk uh, biarkan saya yang bekerja ya cuma Mas Ali jangan putus bacaan mas ya ayo ya, Bismillahirrahmanirrahim kalau Allah Bismillahirrahmanirrahim.

tulis di sini belum pernah ada yang pegang ininya apa yang dirasa cari hmm? enteng enteng badannya kepikiran juga plong ya coba pikirannya teteh ambil uh, yang yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malik Minta maaf sama ibu. Sama bapak. Pernah marah-marah nggak karuan sama mama. Itu refleks. Udah minta maaf belum? Udah minta maaf ya. Bismillah. Mas Ari kan pernah belajar memang hanya eh, mau memberikan sesuatu melalui energi mudah-mudahan ini berguna sama Mas Ari tapi jangan uh, dijadikan sesuatu hal oh ya gue punya ini nanti jadi kita tetap menjadi orang yang legowo kita tetap menjadi orang yang uh, super baik sama orang kita senyumin walau dalam hal apapun uh, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk penjagaan diri aja ya sekarang dirasa mari baca salawat nabi kalau seandainya ada sesuatu hal energi entah itu dingin atau panas mas ari kepal kepal sambil baca salawat nabi nanti simpen di mana aja boleh ya untuk apa untuk air dengki melalui energi ya ayo baca salawat nabi Alhamdulillah Nasyadana Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah. jangan ikuti terus diikuti siap lanjut terus ikutin tektoknya terus terus terus siap ayo bagus terus ikutin lagi oke okay. ya halo badannya ayo kalau teteh ngasih energi negatif kamu halau sama badan kamu sendiri sama energi yang udah datang. ikutin teteh. di atas bawah belakang terus tengah sip bagus bagus untuk perkenalan aja dulu ya Mas Ari sekarang di kepal yang paling bagus Sep, simpan di mana Bismillah baca sholat Nabi nggak boleh putus simpan lainnya kita berlanjut ke saat ini saat ini merasakan energi negatifnya apa yang ada di badan dan apa yang sudah dilakukan ya Bismillahirrahmanirrahim yakin sama Allah ya uh, terima kasih begitulah jangan sampai lupa subscribe dan like uh, uh, jangan lupa juga ditonton ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh